ұқсаңар ұқсаңар ымай қырғыз республикасының конституциясының қылмыш жаза кодексінің 238-ші беренесіне алайық а сіздер не отырасыңдар сенің башың жақсы эле иштеп атабы меники бар сен үчүн болгон укму мен азыр силер көчүп барган жерге туруп турайын анан өзүм үй алам да э кудагый конечно open your eyes and take my advice Stop rolling the dice and just compromise It's the chance of your life Hey, p***s halal халал бе? Е, мен бұрын Қытай болбайды. Мекі, мен басқаны жақтырып қалдым. урматтуу эки жаш силер жашооңордогу чоң сапарга аттанып жатасыңар кетпейсиң элесиңди мен